पाप धोने राखी सावंत मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची कुंभ अक्सर अपने उल्टे सीधे बयानों से चर्चा में रहने वाली ड्रामा क्वीन राखी सावंत हाल ही में कुंभ स्नान के लिए प्रयाग पहुंची थी हमने सोशल मीडिया अकाउंट पर राखी सावंत ने कुंभ मेले में शामिल होने के बाद कुछ वीडियो शेयर किए हैं इस दौरान राखी साड़ी पहने दिखाई दे रही थी और इतना ही नहीं अविवाहित राखी की मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी भी नजर आ रही थी